En los últimos meses la marca de artículos de boxeo llamada Newsporting ha generado polémica luego de que algunos de sus clientes se quejaron a través de distintas plataformas de recibir un pésimo trato, como retrasos en la fecha de entrega de forma reiterada, ser ignorados cuando preguntaban por sus pedidos, entre otros problemas. En este video te mostraré evidencia sólida que comprueba el mal manejo que ha tenido esta marca hacia sus consumidores. Todo el material presentado podrás encontrarlo en la descripción del video por si deseas descargarlo. El objetivo de esto es meramente informar a los posibles clientes de estos productos sobre los problemas que ha tenido este fabricante, y eviten llevarse una mala experiencia. Siéntete completamente libre de descargar este video y compartirlo en cualquiera de tus redes sociales para hacerlo llegar a más personas, así que ponte cómodo que ya comenzamos. Newsporting nace aproximadamente entre 2015 y 2016, presumiblemente de la mano de exfabricantes mexicanos de la marca Grant. Esto es apreciable en sus guantes dado que su modelo denominado 2B es una copia casi exacta de los famosos guantes Grant, la cual es manufacturada en México y comercializada en Estados Unidos. Esto haría que en principio ganara prestigio, pues sus guantes ofrecían casi la misma calidad por un precio muchísimo más bajo que el de la marca norteamericana. Newsporting comenzaría a hacerse popular en Internet a finales del 2017. Poco después, durante algunos meses suspenderían sus actividades, puesto que la marca Novoxing No contrataría durante este periodo a los fabricantes para la manufactura de guantes profesionales de pelea. Luego de algunos meses, anunciarían el regreso de Newsporting el 30 de mayo del 2018. En este año sería cuando la marca comenzaría a decaer. Cabe destacar que hasta 2017, quien tomaba los pedidos era Daniel, dueño y principal fabricante de Newsporting, quien era sumamente eficiente con el manejo de los pedidos. A mediados de 2018, su esposa comenzaría a gestionar los pedidos y redes sociales. Con ello comenzarían los problemas. A finales de 2018 recibirían una cantidad enorme de pedidos provenientes de México y otros países. El primer pretexto que darían para no hacer los envíos fue que debido a las vacaciones decembrinas todos los productos serían enviados hasta después del 4 de enero. Hasta este momento, a todos les parecía comprensible la razón que expresaban. Sin embargo, esto no sucedió. Muchos clientes ni siquiera tenían la certeza de si sus productos ya habían sido fabricados o no, por lo que en un intento por apaciguarlos, Newsporty mandaba fotos del cuero que sería utilizado para hacer sus pedidos, pero no del pedido ya hecho. Pasaron así varios meses, hasta que varios miembros del foro especializado en deportes de contacto llamado SERDOC.com comenzaron a revelar cómo sus pedidos eran retrasados una y otra vez, recalcando que incluso que quien fuera que les respondía en Newsporting, no lo hacía de la manera más amable y solo decía excusas para salir del apuro como puedes ver en estas imágenes en inglés y traducción en español, donde se observa cómo varios usuarios postearon comentarios contando su mala experiencia adquiriendo productos en New Pausa el video si quieres leerlos detenidamente, si deseas leerlos de la fuente original. En la descripción se encuentra el link del foro. Sin embargo, no solo se quejaron del pésimo trato al cliente, sino también de una manufactura de baja calidad, que denotaba que tan apresurado se habían fabricado sus pedidos. Fue así, que la reputación de Newsporting comenzó a decaer en picada. Por otro lado, el youtuber anglosajón llamado Xquared Boxing, reconocido por hacer reseñas de artículos de boxeo, el cual en algún momento recomendó New Sporting, ahora advertía que lo mejor era no adquirir productos de dicha marca, debido a los problemas que se reportaban últimamente. Entonces fue cuando en su página de Facebook de New Sporting, se publica que habían subido un video hablando sobre el tema. No obstante, en dicho video no se disculpan en lo absoluto, la chica le da miles de vueltas al asunto platicando el origen de Newsporting y otros temas. Lo más destacable del video, es que en el minuto 31 con 48 segundos afirma de forma arrogante que el cliente no siempre tiene la razón, demostrando claramente lo poco que valora a sus clientes. Y en el minuto 29 con 39 segundos, si bien dice que supuestamente regresó el dinero a través de PayPal, ignora por completo que la gente no solo les dio dinero, sino que también perdieron mucho de su valioso tiempo lidiando con su mal servicio al cliente. A su vez, Newsporting elimina todo comentario en su página donde se quejen de su servicio o en su defecto, contesta defensivamente, sin intención alguna de llegar a un acuerdo satisfactorio con sus consumidores molestos, tal como podemos apreciar en las siguientes capturas donde un comprador se queja de la mala calidad de las manoplas que adquirió, a lo que Newsporting contesta que debía haber mandado mensaje dentro de los primeros dos meses para que le sea devuelto su dinero, con esto dando a entender que sus productos solo tienen dos meses de garantía. Lo cual es absurdo, pues un artículo de boxeo fabricado en piel debe ser más durable por el uso rudo que tiene durante los entrenamientos. Pero, siendo analíticos, esto suena más a una mentira para salir del apuro en ese momento, puesto que en sus publicaciones nunca han dado a conocer las condiciones de devolución. Es así, que a pesar del video que realizaron, han demostrado no haber aprendido nada, puesto que aún puedes observar a personas quejarse de no tener noticias de su pedido o nunca haberlo recibido, como puedes apreciar en la siguiente captura de pantalla, donde esta compradora afirma haber sido bloqueada en la página de Instagram luego de esperar siete meses por sus guantes, a diferencia del caso anterior donde Newsporting exigió fotos del pedido para verificar su autenticidad, en este caso, no se hizo presente por lo menos hasta la fecha cuando se tomó esta fotocaptura, por lo que, todo apunta a que es real y nunca respondieron a sus mensajes. A pesar de todos estos malos comentarios y quejas, Newsporting continuó en silencio sin disculparse o dar una explicación formal. Sin embargo, esto no terminó aquí, puesto que a quien sí le responderían sería al youtuber Squared luego de que éste hiciera una nueva reseña a un par de guantes modelo 1A, donde recalco varias deficiencias en su manufactura. Al parecer esta reseña haría enfurecer a los encargados de Newsporting, puesto que en su cuenta de Instagram acusarían de difamación a este youtuber solo por criticar algo relacionado al relleno del guante. De esta manera, Newsport y lo único que evidenciaría es que no son capaces de asimilar críticas de forma madura y lo más importante, solamente responden a las quejas cuando éstas son virales, puesto que si se trata de compradores comunes como en los casos antes expuestos, son totalmente ignorados. En dicho video, también podemos encontrar muchos comentarios de diversos consumidores contando su mala experiencia con la marca, y cómo ha decaído desde que su prioridad se ha vuelto fabricar guantes para no boxing no life dejando de lado en gran medida a los clientes de Newsporting. Sporting. Con todo lo expuesto, queda claro que Newsporting Sporting es una pésima marca de artículos de boxeo, tienen un maltrato al cliente y por lo visto, la calidad de sus productos poco a poco se vuelve peor. Así que si estás pensando en adquirir sus productos, te recomendaría pensarlo dos veces y considerar a otras marcas que si se preocupen por sus clientes, créelo, existen un montón de las cuales puedes encontrar reseñas positivas en Internet. Si alguien de ti mira este video, solo puedo decirles algunos consejos para mejorar. 1. Si no pueden cumplir con los pedidos, rechácenlos, así evitarán que la gente pierda su tiempo con ustedes. 2. No mientan con las fechas de entrega, digan el tiempo estimado real en que pueden cumplir con los pedidos. Si los hacen, no entreguen pedidos de baja calidad fabricados apresuradamente. Y 3. Aprendan a asimilar las críticas que se les hacen y dejen de actuar de manera infantil. En fin, si el video te gustó por favor dale like y compártelo con tus amigos, en la descripción podrás encontrar un link para descargar este video, siéntete completamente libre de subirlo a cualquiera de tus redes sociales. De esta manera me ayudarías a hacerlo llegar a más personas y evitarles una mala experiencia. Esto ha sido todo pero te dejo con más imágenes de distintos clientes contando sus malas experiencias. Hasta la próxima.